Группа Бахтавар Хамир гül, жемир сефил Зивилелинек не нур язи fikir Вунзи джейран, зи беден тан Шази пата вунзи ялав зи пата Hadaş Iter lasu lasun iter Rike aval sirer Vaz bağış da güzel Şirin şirin iter Lasu lasun iter Rike aval sirer Vaz bağış